कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उस वक्त गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया जब वह सोनभद्र जिले में हुए खूनी संघर्ष के पीड़ितों से मिलने जा रही थी उन्होंने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का मनमाना इस्तेमाल उनकी बढ़ती असुरक्षा को उजागर कर रहा है आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी को शुक्रवार को सोनभद्र की तरफ जाने से रोक दिया गया जहां वह संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों और घायलों से मिलने जा रही थी इस पर वह स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई जिसके